Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va Zaynonda har doimgidek Max Madiyev kanalidasiz. Aziz yurtdoshlar, eslatib o'taman, siz bilan biz onda oylar sultoni Ramazon oydamiz, eng muborak oydamiz. va ushbu oyda iloji boricha ehson qilish kerak. Bekorga Ramazon oyida roza keldi aytilmaydi. O'sha insonlardan ozgina ozginadan har kuni ehson chiqsin degan maqsadda bu narsa dinimizda mavjud. O'shaning uchun ehsonni faqatgina pul bilan o'lchamanglar. Ehson har turli insonga nimadir bersangiz o'sha ehsonga kiradi. Agar malol kelmasa, obuna tugmasi, qizilangda bo'lsa o'shani bosib obuna bo'lib ushbu videoga bir dona like bossangiz mana menga katta ehson bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin, kattakon rahmat deb mavzuga o'tamiz. Bugungi mavzu Jahongir Otajonov haqida. Xo'p, boshlab shu narsani aytib o'taman. Jahongir Otajonovni TikTokda juda ko'p o'sha bitta video emas, juda ko'p videolar chiqib ketdi. Aynan Jahongir Otajonov vafot etdi. Keyinligi 3 ta nuqtaga bosing, prochiga bosing, bir narsalar xullas ko'plab insonlar menga murojaat bilan chiqishdi. Rostdan ham Jahongir Otajonov vafot etdimi, kimdir o'ldirdimi uni? Siz ko'proq video qilasiz deb mendan so'rashdi. Xo'p, Jahongir Otajonov hech qanday e, vafot etmadi. Aksincha, o'zi O'zbekistonga kelishligi haqida ma'lumot berib o'tdi. Albatta, video roligi bor. Hozir o'zingizlar ko'rib bilib olasizlar. Aziz yurtdoshlar, shu narsani eslatib o'taman. Bu videoda Jahongir Otajonov albatta tomosha qiladi. Shu fursatdan foydalanib siz ham kommentariyaga o'zingizni, izohingizni, fikringizni qoldirishingiz mumkin. Aynan Jahongir Otajonov video ko'rish mobaynida kommentariyaga nazar soladi. Demak, videoda birga tomosha qilamiz. Marhamat. Eslatib o'taman, Jahongir otajon hech qanday o'lgani yo'q. Albatta hech narsa bo'lmadi. Yana agar qanaqadir ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, albatta sizlarga yetkazishga tayyorman, yetkazaman degan umiddaman. Xudo xolasa hammaga ro'za Ramazonda sabr va albatta iloji boricha ehson qilishlarni tilab qolaman. Rahmat sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev bo'ldi.